Mais de 100 mil associados em dois meses. Um fenômeno do marketing multinível no Brasil, que nasce quebrando paradigmas, que constrói o hoje pensando no amanhã. Um negócio sólido, que tem planejamento e responsabilidade. Assim é a Bebom. A Bebom é uma empresa que trabalha para entregar produtos e serviços inovadores e de alta qualidade uma empresa especializada em venda direta, que atua pelo modelo do marketing multinível, liderada por profissionais renomados no mercado nacional. Em sua divisão de tecnologia, a empresa é a distribuidora oficial dos rastreadores Unipexmil. A Unipexmil é uma empresa brasileira que atua há 17 anos no mercado de rastreamento. Suas franquias estão espalhadas por vários estados do país. Graças a essa parceria, a Bebom garante aos seus associados a entrega do melhor produto e do melhor serviço em rastreamento. A linha de montagem dos rastreadores produz sob rigoroso controle de qualidade, atendendo à demanda por alta performance e exatidão de monitoramento. A fábrica opera 24 horas por dia, com tecnologia de ponta, certificada pela Anatel tudo que é feito na Debon visa o melhor. O centro de distribuição contratado tem capacidade para atender a alta demanda dos clientes Bebon, além de proteger o produto durante o transporte. As embalagens são preparadas para surpreender quem as recebe. E o manual possui informações completas sobre o equipamento. E a estrutura Bebon vai além. a empresa acaba de adquirir três helicópteros para agilizar o monitoramento e dar suporte aos associados e clientes em caso de resgate. A central de atendimento possui profissionais capacitados a dar soluções para as dúvidas sobre os produtos e serviços da Bebom. Hoje a Bebom já é um sucesso, porque os associados podem escolher como participar do negócio. Eles podem ganhar formando sua própria rede de marketing e por comodato dos equipamentos adquiridos. Participe conosco desta evolução de fazer negócios. Bebom, sucesso onde estiver.